الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Maka

我。 My God. My. سنة الذين يبلغون ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا وكفى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى करें जनरेटर रिपोर्ट स्टार्ट करें बंद वो चिम्मत तेल swami وسبحوا من الرؤيا